Eh, jo sóc veí de Sants, de tota la vida, i, i després dels fets de, del dilluns, del desallotjament de Vies, doncs vaig decidir anar el, el dissabte doncs, a la manifestació que es feia al centre de Barcelona. Després dels incidents que van haver, més tard cap a les 10 i mitja 11 ens vam, ens vam separar i vaig decidir marxar cap a casa. Vaig agafar el metro a, a plaça Universitat cap a les 11, 11 i mitja i vaig veure doncs, que més lluny hi havia encara gent que, que es manifestava i hi havia un munt, un munt de furgoneres que els seguien. Una, una cosa molt exagerada per la gent que hi havia. Res, al, al pujar al metro, la següent parada, de cop i volta es van sentir uns, alda, uns aldarulls, uns, uns sorolls forts com d'una bara, una baralla i de cop corre cuites de, de gent que corria per l'andana. Jo I re, hi ha gent que anava amb porros extensibles i, i sembla ser que anava com pagant a la gent. I de cop i volta aquest grup de persones doncs, va entrar dins el vagó on estava, on estava allò va provocar una corredissa dintre vagó, que és un vagó que estava ple, eh, de gom a gom, era un dissabte a les 11 de la nit, vull dir, el metro estava ple. Aquella gent eren policies de paisà que eh, anaven pagant a la gent que, que es quedava quieta o que els deia alguna cosa com què feu I, i vaig veure que el noi que tenia darrere dos metres que estava al costat meu feia un rato doncs que estava al terra de l'andana l'estaven donant cops de, de porra i, i que el, se l'emportaven com detingut va ser una cosa totalment arbitrària, arbitrària. vull dir, no, no tenia cap sentit carregar dintre un vagó de metro ple de gent, ple de gent gran, hi havia nens, hi havia nadons, com estava dient, i a part hi ha càmeres al metro, segurament que això estarà gravat i dubto que la TMB vulgui, vulgui ensenyar aquestes imatges.